kita kenapa ni? Kita sebenarnya confused. Confused? Confused apa? Sebab awak masak rendang macam lemak cili api. Pandai masak ke tak? Pandai masak. Pandai masak. Tapi sebenarnya pandai masak tak. Saya tak suka macam nak show off yang pandai masak. Tak. Saya tak pandai masak. Tahu apa orang. Oh, tak, tak apa tak tahu pun nak kenal. Oh, maaf kalau tak pakai. Tapi benda lain sikit. Oh, memang dah lain sikit. Mata tutup. Mata tutup tak kerja gitu. Mata apa? Mata tutup. Oh, saya pun tak ingat dengan toto tu apa? Oh, alik rusak tu. <laughs> <laughs> Dia gelap dia paham Dia gelap berpisah dengan satu pelakon Cili, yang pandai sangat pelakon berdarah kacukan Thailand pandai pelakon suara pun cute nama apa? Putri Akasha Putri Akasha hmm, so man umur berapa tahun? 10 tahun dah lah pandai pelakon jangan cakap lah Kak Atik Ha! Ya, apu. Hmm, tetapi itulah melata <laughs> pula. Bye-bye Syah. Kenang daku dalam doamu eh. okay, uh, Kasha order Starbucks apa tadi? Caramel macchiato lepas tu extra sweet, extra sweet. Okay lagi apa tadi? Extra whipped cream. Extra whipped cream. Hakul lah kita. Terus potong kaki aku bukan kau. Eh, astagfirullahaladzim, tak nak, tak nak, doa macam tu. <laughs> extra whipped creamnya. Okay, Hola, berlemak. Entah. <laughs>